लग्न लवकर झाली असती आणि आम्ही जी ही मोठी मोठी स्वप्ने बघत असतो ती स्वप्ने बघण्याचा हक्कच आमच्याकडून गेला असता आई वारली वडील वारले आई वारली वडील वारले आणि पोरी अनाथ झाली नशिबाने जसं काही आमच्या माथ्यावर लिहूनच ठेवलं होतं कायमचं की आम्ही अनाथ आहोत पण पुढे लाईफ चालूच राहते नाही का मग आम्हाला तीन ऑप्शन होते पहिला ऑप्शन आमच्याकडे होता तो म्हणजे आमच्या नातेवाईकांबरोबर राहायचं दुसरा ऑप्शन होता तो माझ्या आईच्या आई आणि वडिलांजवळ म्हणजे माझ्या आजी आजोबांबरोबर राहायचं आम्ही होतो त्याच घरात आणि तिसरा ऑप्शन होता तो म्हणजे अनाथालयात राहायचं आता हे सगळे ऑप्शन पुढे असताना एक ऑप्शन त्याच्यातून पिक करणं खूप अवघड होतं स्वतःच सोपं नव्हतं का फॉर एक्झाम्पल पहिला ऑप्शन चूज केलं नातेवाईकांबरोबर राहायचं तर अवघड होत नातेवाईकांची परिस्थिती एवढी चांगली नव्हती की आमच्या तिघींनाही सांभाळणं आणि मग त्यांच्या मुलाबाळांना सांभाळणं आणि ऑन टॉप ऑफ दॅट जर आम्ही हा निर्णय घेतला असता तर तिघींचीही ताटातूट झाली असती एका मामाने एकीची काळजी दुसऱ्या मामाने दुसरीची काळजी आणि काकाने माझी काळजी हा ऑप्शन खूप चांगला असा नव्हता मला आठवते माझी आई म्हणायची की काहीही झाले तरी एकत्र राहा सेपरेट होऊ नका मी लहान असताना माझे वडील वारल्यानंतर तिने खूप वेळा प्रयत्न केला मला अनाथालयामध्ये टाकण्याचा पण आमची ताटातूट तिला होऊन द्यायची नव्हती हाच क्लू मी पिक केला आणि तो ऑप्शन कट केला दुसरा ऑप्शन होता तो माझ्या आजी आजोबांबरोबर राहणं आहे त्या घरातच आजी आजोबा उस्मानाबाद मध्ये राहायचे त्यांची खूप छोटीशी शेती होती मग शेतीमधूनही शेतीमधूनही त्यांना जास्त इन्कम मिळत नव्हतं आणि त्या इन्कम मध्ये ते आमच्या तिघींचं शिक्षण करणार कस अल्टिमेटली आमचे लग्न लवकर झाली असती आणि आम्ही जी ही मोठी मोठी स्वप्ने बघत असतो ती स्वप्ने बघण्याचा हक्कच आमच्याकडून गेला असता तिसरा ऑप्शन होता अनाथालय आता अनाथालयात राहायचं म्हणल्यावर that was the right choice पण प्रश्न असा होता कोणते अनाथालय कोणतं अनाथालय सेफ होत आम्ही तीन चार अनाथालयांना भेट दिली आणि तिथलं वातावरण खूप अवघड होत एक दोन अनाथालयांमध्ये तर अक्षरशः मुला आणि मुलींना तुरुंगात ठेवलेलं होत गव्हर्नमेंटचे भरपूर हॉस्टेल्स आम्ही पाहिले पण त्यामध्ये काही जास्त चांगलं सेफ वाटलं नाही मग आम्ही एका चाकांच्या हॉस्टेलमध्ये गेलो माझ्या काकांबरोबर तिथे गेलो आणि तिथे ते हॉस्टेल एकदम डिसेंट वाटलं मग आम्ही कागदपत्र वगैरे सगळ्यांची डील केली आणि मग दुसऱ्या दिवशी आम्हाला फक्त बॅगा घेऊन तिथे जायचं होतं जायच्या आधी घरी आल्यानंतर माझ्या इन्स्टिंक्टने मला सांगितलं की नाही काहीतरी ऑफ होत असं वाटलं त्यांनी काहीतरी असं outer layer of that hostel was shown to us मी शुअर नव्हते की आम्हाला तिथे जायचंय की नाही आणि मी माझ्या काकांना कॉल केला सांगितलं आम्हाला ह्या हॉस्टेलमध्ये जायचं नाही मी घरीच आजी आजोबांबरोबर राहील मग मी दोन महिने मी आणि माझ्या बहिणी घरी राहिलो आमचं रेग्युलरली स्कूल वगैरे चालू होतं पण माझ्यावर खूप जबाबदारी आली जिथे सकाळी स्वयंपाक करून स्वयंपाक तर मला करताच येत नव्हतं त्या वयामध्ये कारण माझ्या आईने अभ्यासावर आणि बाकीच्या ऍक्टिव्हिटीवरच मला लक्ष द्यायला शिकवलं होतं मग या काळामध्ये आम्ही कच्च बच्च खाल्लं मी आणि माझ्या बहिणी आम्हाला खूप वीकनेसही आलेला होता या काळामध्येच आमच्या शेजारच्या एका मामांनीच आम्हाला मला सांगितलं की ही गोष्ट अशी वर्क करणार नाही कारण मी घरी आल्यानंतर खूप दमायचे माझ्या बहिणींचे डबे त्या शाळेत जायच्या मग मी शाळेत जायचे घरी येऊन पुन्हा ट्युशन्स व्हायच्या एवढं सगळं चालू होतं एवढं सगळं चालू असताना मला असंही वाटलं की मला मग नंतर जॉब करावा लागेल आणि माझं शिक्षण होणार नाही आणि माझ्या बहिणींचंही आमच्या शेजारच्या मामाच्या कंपनीमध्ये एका एनजीओतल्या मुला मुलींनी एक डान्स परफॉर्मन्स केला होता आणि हा एनजीओ होता माहेर माहेर मीन्स मदर्स होम मग आम्ही या माहेरला भेट दिली तिथे गेल्यानंतर बंदीशी अशी काही वाटलीच नाही मुला मुली खेळत होते एकदम सेफ एन्व्हायरमेंट वाटलं I saw that symbol and it said rising to new life A mother and child, their shadows holding each other's hands and rising to new life. फक्त सिम्बॉलमुळेच नाही पण तिथलं एन्व्हायरमेंट खूप चांगलं होतं आम्हाला असं वाटलं we are meant to be here so then finally आम्ही माहेरमध्ये जायचं ठरवलं इयत्ता आठवी नववी दहावी अकरावी बारावी मी माहेरमध्ये असतानाच केली माहेरमध्ये जे हे ट्रान्झिशन होतं ते आमच्या तिघींसाठी खूप अवघड होतं कारण या ट्रान्झिशन मध्ये आम्हाला खूप गोष्टी अडॉप्ट कराव्या लागल्या मला स्वयंपाक येत नव्हत्या हाऊस स्टोअर्स तर आम्ही कधी केलेल्याच नव्हत्या माझी पर्सनॅलिटी चेंज झाली कोणते कपडे घालायचे कोणते नाही खेडेगावामध्ये तेही मला अडॉप्ट करावं लागलं आय रिमेंबर माझी केस एकदम अशी बॉपकट मध्ये होती कारण मला माझ्या आईने जास्तीत जास्त तर मुलासारखंच वाढवलं होतं आणि मग इथे आल्यानंतर माझे केस वाढले वेण्या शाळेचे गणवेश वेगळे दिवसभरामध्ये आम्हाला एका वेळापत्रकाला फॉलो करावं लागलं हे सगळं खूप अवघड होतं कित्येकदा मला खूप राग यायचा की हे आमच्या बरोबरच झालं का मी आणि माझ्या बहिणींची ही जी ओढाताण होती ती थोडे दिवस चालली पण त्यानंतर जेव्हा मला समजलं की माझ्या आजूबाजूंच्या मुला मुलींच्या स्टोरीज माझ्यापेक्षा हार्ट ब्रोकन आहेत ते समजल्यानंतर मला प्रत्येक दिवशी इन्स्पिरेशन मिळालं प्रत्येक वेळी एक छोटीशी स्टेप पुढे टाकण्याचे आठवी नववी दहावीमध्ये मी खूप अभ्यास केला वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये भाग घेतला आणि या काळामध्येच मी माझ्या माझ एकच लक्ष बनवलं खूप बिझी राहण्याचं कारण जर बिझी राहिले नाही तर माझा जो ट्रॉमा होता तो माझ्या डोळ्यासमोर सारखा यायचा पण इथे असताना मला माहिती होतं की आम्ही सेफ आहोत आमचं शिक्षणही होणार अठरा वर्षाचे झाल्यानंतर जसं गव्हर्नमेंट हॉस्टेलमध्ये बाहेर काढून टाकतात तसं आम्हाला इथे बाहेर काढून टाकणार नव्हते या व्हिडिओमध्ये मी माहेरबद्दल तुम्हाला सांगितलं तुम्हाला जर माहेरी एनजीओ बद्दल माहिती नसेल तर मी डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक टाकली त्या लिंकवर क्लिक करा अँड गेट टू नो माहेर मोर मला तुम्हाला एक नोट द्यायची होती माझे व्हिडिओ पाहत असताना if you are non Maharashtrian you don't know how to speak Marathi please go and do activate your subtitle C C caption on my videos so that you can get to know the content. मी तुमच्या सर्वांची खूप खूप आभारी आहे कारण तुम्ही सर्वांनी माझ्या प्रिव्हियस व्हिडिओला खूप चांगला रिस्पॉन्स दिला keep watching and keep supporting and I will see you in the next video and we are going to talk about typical Indian students life 10th, 11th and 12th. Goodbye and have a good day.